you 今日はあなたにとって素晴らしい日です。ザハグゼログラムジ Bon, bah... Oui, allô? Je cherche un commentateur en plus parce que bon, euh, Apparemment, euh, je connais pas... Je connais bien, pas très bien les coups. Ah, Pronol est occupé. Comment ça, vous avez dit qui Darn.